Dwi'n e, e, mwy o wyn ar bydde. Croesawu pwy. A ni'n meddwl, dim cymwystiadau gyda fi o gwbl, Dwi'n mwy o Abertawe heddi, i'ch groesawu chi, i'ch neuad bentre chi'n hunan. Yr unig cymwyster sy'n gyda fi mewn gwirionedd i groesawu pobl i neuad bentre yn Ifan Issa, yw bod fi digwydd bod wedi galw yn y siop ar y ffordd A mae fe'n byw pentre i ffwrdd o ble ges i'n magu. Ond dim hwnna ddim, dim ddim yn agos i fyny, mae fe'n tydrath yn sydd benro. Dim ddim yn gymwystel, gwbl. Um, Ti'n fe, ie, yeah, fi mai sôn am uh, gymdeithas. Um, ni wedi dod ma fel rhan o daith i ni'n trefnu. Bydd yr rhan fwyaf ohonoch chi'n gwybod sy'n fod bod ni'n dathlu hanner camlwyddiant lenni. A un o'r pethau ni wedi wneud fel rhan o'r um, hanner camlwyddiant yw wnaethon ni dyddori darlith llynau um, tynged yr iaith dau. A yn y ddarlith na, i ni'n gweud bod yr hanner canlynedd drethla o frwydro wedi golygu bod rhyw fath o ddyfodol i'r Gymraeg, ond y cwestiwn i ni nawr yw pa fath o ddyfodol um, sy'n mynd i fod i'r iaith. Ydy ddim mynd i fod yn iaith addysg, yn iaith um, ble ni yn goffod dod at yn gilydd a trefnu pethau penodol er mwyn gallu siarad yn Gymraeg, neu ydy ni yn mynd i fod yn gyfrwng naturiol, yn rhywbeth dydd i ddydd, hollol naturiol, um, a'n rhan uh, llawn o bywydau ni. Wrth reswm, mae'r gymdeithas eisiau gweld y Gymraeg fel iaith gyfrinedol, a un o'r pethau sydd wedi dod mas o'r ddarlith na yw bod ni wedyn yn mynd ar daith tengyd yr iaith, um, ble ni wedi bod yn mynd i gwahanol gymunedau. A i ni wedi bod yn gwneud gwahanol bethau, mae hob un o'r cymunedau ni wedi bod yn mynd iddo fe. Um, mae wedi bod yn wych, ni wedi cynnal cyfarfod yn rhai mannau. Heddi fi o'n i yng Nghas Gwent, um, ar ôl bod yn helpu siop gyps i, i, neud, i osod yr rwyddion dwyieithog lan. Felly mae wedi bod yn llwyddiant hyd yn hyn. Um, un o'r um, pethau o'n i'n gweud yn, um, yn yr arlith yw bod gan bob cymuned potensial i fod yn cymuned Gymraeg. A oedd y ffaith bod ni wedi bod i gas gwent, a o'n i'n gweud i hunain, ni'n mor agos at y ffin, a oedd mor bwysig bod y Gymraeg yn cael ei gweld yna. Um, felly mae'r ffaith bod ni wedi bod i gas gwent o bob man a wedi codi ar yn Cymraeg mewn shop chips, mae'n mae dangos bod na potensial, ond dyw e ddim yn rhwydd, dyw e ddim yn broses dros nos, dyw e dros un ateb i bob cymuned, achos mae gan bob cymuned i problemau a'i heriau i hunain. Um, na i sôn mwy am y gyngrair, ond fi jyst yn mynd i wahodd Helen, fi ffynu gweld i'r mewn marw. Oh, mae'n e. <laughs> yn bwnc yn y llosg yma, a fi'n meddwl mae Helen yn sôn rhywfaint am Mareth. Diolch Bethan, falch i fi. Wedi i'n hofio sut mae'n neud hyn? E. Wel, dyn ni yma dathlu Cymdeithas yr Iaith, ond yn gweud y gwir, yn drist iawn i fi, mae dy fi rhywbeth yn gyffredin a Cymdeithas yr Iaith. Nid cweith dyddiad gen i, ond mis gen i. Yeah? A'r cwestiwn cwiz cyntaf, sori, sori, sori, yw beth oedd dyddiad gen i Cymdeithas yr Iaith? Deg eiliad, trafodwch. Mis a diwrnod y dyddiad, ia. beth oedd dyddiad gen i Cymdeithas yr Iaith? Pedwerydd o aws mae'n debyg yn ysgol haf y blaid. Ie, yeah, Betha? Dynawfed, oce, okay, iawn, dynawfed. Wel, oedd llafur hir iawn dyn fam. O'n i fod i gael yngeni ar y deunawfed, ond ces i yngeni y diwrnod wedyn. Ond, um, eisiau i ofyn nawr y dyddiau hyn hefyd, os dal angen Cymdeithas yr Iaith, achos mae Cymru di newid llawer. Dwi wedi tyfu tyn bach, a mae, mae Cymru di, wedi newid llawer, ond um, mae wedi bod yn flwyddyn o nostalgia ac edrych yn ôl wy'n credu, a falle newch chi fadde fi rannu ychydig o'n atgofion i o Gymdeithas yr Iaith gyda chi hefyd, achos uh, am 32 o flynyddau, mae Cymdeithas yr Iaith mae debyg wedi bod yn rhan bwysig o mywyd i ddim ar y dechrau, ond ar ôl mynd i Aberystwyth, oedd um, Cymdeithas yr Iaith yn gartre naturiol i fi am, am ryw reswm. Uh, o'n i ddim yn gallu canu, a um, o'n i ddim yn gallu actio, na dawnsio, ond oedd gwleidyddiaeth yn sicr yn y a fe ffeindio sy'n hartre yn naturiol Cymdeithas yr Iaith. A oedd yn gyfnod anodd i'r Cymdeithas, achos oedd y sianel wedi hennill, a, a ble nesaf yn debyg, ac un o'r ymgylchoedd o'n i yn ei chanol ar y dechrau, oedd y corff datblygu addysg Gymraeg. A ni'n meddwl, wel, pa wersi dwi wedi dysgu gan Gymdeithas yr Iaith? Nawr, dwi'n berson sy'n cysau gwrthdaro, dwi'n gwybod amdano chi, gwendid, mae'n siŵr mewn person, mae'n cysau gwrthdaro. Ond un peth fi'n credu, mae rhaid i Gymdeithas yr Iaith i wynebu o bryd i'w gilydd i'w gwrthdaro. A fe ddysgu i wers hyfryd iawn gan Fred, dwi'n eisiau cyfenw, mae'n debyg gan Fred, Fe lawr i cybac a gosod posteri ar y deiled cybac. A dyna ddyn ni'n pastio Fred a fyne a'r gofalwr yn dod y gallwch chi ddychmygu oedd e'n bytheirio. A dyma Fred yn troi rownd a gweud, I'm terribly sorry, it's nothing personal against you. If you like, when we take them down, I'll come back and help you wash the paste off. A chmod, dyna lethu'r gwrdaro yn y fan a'r lle. ond yn fod yn wers wych i fi. Uh, a wy'n cofio wedyn, mynd ymlaen i uh, dorri mewn i'r City and Guilds yn Llundain. O, oh, ofnadw. Oedd e'n nghanol streic y glowyr. A wy'n cofio stopio'r y ffordd i brynu coffi ym Mhondabron a lle yn llawn heddlu. A ddyn ni ar ein ffordd i, i, i, i dorri mewn i Llundain, a pawb yn meddwl bod yr herlu'n acht bod ni'n mynd i Lundain. Ond wrth gwrs, ond nhw ddim na'n herwydd ni. Ond, o, oh, fe'n brofiad erchill. Meddyliwch nawr, chi'n eisiau wrth y desg ar fi'n cael, yma deg o bobl ifanc yn rhithro i mewn a taflu holl pellau ar y llawr. Wel, fel yma'n swydd fei, beth bynnag yn dweud, ddim yn ei lot o waniaeth. Ond, um, be dwi'n cofio am hwnna yw geiriau'r blismones, a wedi ddi, I can't imagine why you've done this. I wouldn't contemplate doing anything like that unless it was for my family. A ni'n meddwl, o, na ddiddorol. Felly, bydde hi wedi ystyried gwneud rhywbeth fel yna, ond oedd angen yr ymlyniad emosiynol. A dwi'n credu dyna beth sy'n gyda ni yng Nghymru at y Gymraeg, yn dweud, Mae'n ymlyniad. Felly, gawson ni ddim corff datblygu addysg Gymraeg, ond fe gawson ni pydag yeah, Roland yn cofio fyna, gyda ni'r pwyllgor datblygu addysg Gymraeg. Fe ddaeth ac fe aeth. Ond erbyn hyn mae gyda ni strategaeth addysg gyfrwng Gymraeg. Cwestiwn cwiz nesaf. Sawl ysgol Gymraeg mae Rhondda Cynon Taf wedi hagor? Mae yna gymaint ohonyn nhw rhaid chwarter awr i chi drafod. Ateb? Dim un. Dwi'n llanharu ddim di agor, di yw'n? Na. a, a bod yn onest, dyw llanharu, wrth gwrs, fel sy'n cael ei bwysleisio, ddim yn ysgol newydd. Ie, maen nhw'n agor adran gynradd. Ond dyw'r dyw cyngor ddim wedi agor yr un ysgol Gymraeg. Catrin, ti'n gweithio'n Caerffili? O, oh. sawl ysgol. Ie, yeah. pwy sy'n mae yn gweithio yn Gaerdydd? Ie, yeah yn yr un cyfnod, sawl ysgol diagor. Dwi'n cyngor ni ddim wedi agor yr un ysgol Gymraeg, ddim fel Rhondda Cynon Taf, er bod y cyngor wrth gwrs o'i blaenau nhw wedi bod yn, yn flingar yn, yn agor ysgolion. Mae gyda ni strategaeth addysg Gymraeg, um, mae'n statudol yn, yn y strategaeth honno, i fesur y galw. A ddyn ni'n galw'n ogol iawn, fi'n credu, i weld bod 34% o'r rieni cynnon wedi dweud bydden nhw'n dewis addysg Gymraeg a 33% o'r rieni tafelau. Dyn ni'n bell wrth hwnna, ond beth sydd wedi siomi dwi'n credu yw ymateb y cyngor. Oedd yn llythyr pyr ddiflas, ond oedd e, Dafydd, llythyr diflas iawn i naws. Os ydych chi'n neud arolwg, be fysych chi'n dybio fod yn ganran da o ran ymateb? Cant y cant. Pamtheg y cant. Pamtheg y cant, cytuno. Yeah. Wel, mae yna ma fwy na ni wedi ymateb i'r anolwg yma, ond mae'r cyngor am ddiystyru uh, yr hyn mae rhieni yn ei ddweud, achos bod e ddim yn ganran digon uchel. A dwi'n credu, dyna sy'n dangos bod angen Cymdeithas yr Iaith o hyd. Mae gyda ni strategaeth. Strategaeth gan y Llywodraeth yma. Mae'n rhywbeth swyddogol ac eto faint o wyllu sydd yn ein cynghorau i weithredu. Uh, ymgylch arall o'n i'n ei chanol wedyn yn ôl yn yr 80au oedd y deddfiaeth newydd. Ac yn anffodus, fe ges i'n chanlyniadau gradd mewn swyddfa heddlu. Byddwn ni'n mas i beintio rwyddion yn noson gynt, gyda ni'n arestio, a dim ond pan ddath cyfreithiwr i swyddfa'r heddlu'r Drenewydd, brawd mewn elfyn, dwi'n cofio enw fe, dim ond pryd ni gydawodd yr heddlu fi ffôn o beryl yn yr adran Gymraeg i gael canlyniadau. A mi siw bod i'n meddwl mod i'n ofnadwy siomedig, ac oedd eisiau rhoi canlyniadau pawb yn yr adran i fi. Of course, oedd y plismon yn dal y ffôn, o'n i'n mynd yn oed yn cael dal y ffôn, ond dyna fe. Um, o fan e, gweud y gwir, ys i'n mlaen a, a, a chael carchariad am, am, am, am hynny. A dyna, dyna, dyna uh, wers arall, dwi'n credu, gwers bywyd arall oedd y brofiad ofnadwy fi, os dwi'n onest, o'n, i ddim yn licio fe, o'n i'n anhapus iawn. Ond o edrych nôl, oedd yn beth oedd wedi dysgu gwersi fi. Fi'n credu oedd chwech ohono ni wedi cyrraedd y carchar y diwrnod hwnnw. Oedd y pimp arall yn nabod i gilydd. Ac oedd y gwtches mawr ac yn, ac yn falch o weld i gilydd. Proses o ddiraddio person yw mynd i'r carchar. Mae ddim mynd i'r manylion ar o'r blantyn o gwmpas. Ond um, hefyd, pobl yna yn methu byw. Nid o angen reidroedd felly pobl ddrwg, ond pobl ddim yn gwybod sut mae byw, a wedyn sylweddoli mor, mor freintiedig ydyn ni a dweud y gwir. Ond fe gethon ni ddedd, uh, ddedd, fe gethon ni fwrdd, a nawr mae gyda ni gomisiynydd iaith. Os nad ych chi wedi darllen y safonau, darllenwch nhw. Maen nhw'n bell gyrheiddol tu hwnt. Uh, ac os gwelwch yn dda, tebwch, mae eisiau ymateb ar wrthnos nesaf, achos yr wythnos wedyn byddwn ni'n rhy brysur yn y steddfod. Uh, ond eto, ydyn nhw'n mynd i gael eu gweithredu? Fi'n credu dyna'r cwestiwn, a dyna pam wy'n sicr bydd angen parhau uh, i bwyso. Drachus i'n eithio'r arwefan y cyngor. y teg, dwi'n credu bod rhan Rhondda Cyntaf o safbwynt i eithroedd ar wefan yn ei llawer mwy na chynghorau eraill. Ond fel siaradwr Cymraeg, allwch chi ddim dibynnu ar y wefan Gymraeg drachus i oedd yn gweud wrth ei am gofio cyfrestru ar y rhestr o tholwyr mae'r dyddiad cael di mynd. Ond ar yr un, ar yr un Saesneg wedyn, o'ch chi'n cael gwybod am y buddsoddi yn y Lido, ac o'ch chi'n cael gwybod am yr holl buddsoddi sy'n mynd i fod mewn ysgolion dros yr haf ydy gwir, a diddorol oedd gweld bod dim un ysgol Gymraeg ar y rhestr honno. Um, felly, beth sydd wedi newid? Mae Cymru wedi newid yn dweud yn yr hanner can mlynedd diwetha. Mae'n patio ni wedi newid. Mae'r broedd Cymraeg hefyd wedi newid a dwi'n credu bod pobl yn pryderu am ganlyniadau um, y cyfrifiad diwetha. Mae'n da gweld bod Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu dyfodol. Mae Bethan wedi bod yn siarad ac yn croesawu dyfodol. Dwi'n dwi, hoff iawn o'r, symud, o'r symudiad newydd arddel. Wy credu bod yna'n bwysig iawn. Mae'n bwysig iawn arddel uh, ein Cymraeg a gobeithio bydd hynny yn cyffwrdd a'r bobl dyn ni'n dod ar ein traws yn ein gwaith bob dydd, fel, fel pobl sy'n dysgu Cymraeg i oedolion. Mae angen mwy o arwyddel ar, ar bob carfan, dwi'n credu. Ond congolfaen Cymdeithas yr Iaith yw y parodrwydd i ymgymryd ag anifuddod sifil pan fo angen. A wy'n credu bod eisiau ni gadw hynny yn, yn y Gymru gyfoes. Felly, dwi'n credu bydd y bobl ifanc sydd yma heno gobeithio yma eto ym mhen hanner can mlynedd yn dathlu can mlynedd Cymdeithas yr Aeth. Diolch Bethan. Diolch yn fawr, Manon. Mae'n um, greit clywed ysgofio pobl eraill. Dyn nhw wedi cymffred, achos diolch wedi newid. <laughs> Cymdeithas yma Cymru wedi newid os yr hanner mlynedd, ond sa'n meddwl Fred wedi. Ie, Um, yeah, un pwynt yn i gloi cyfeirio at y busmones na, ei wneud e dros ei ddeulu, wel, mae'n gwirionedd, yr ateb yna yw, bod ni yn gweithredu dros yn heili, ni'n gweithredu dros yn blant ar genhedlaeth nesaf, fel bod nhw ddim yn goffa rwydro, ond, ie, um, yeah, ty beth, um, rhywbeth, da, said bach o fyna. Um, na i sôn am uh, y gyngrair, sef un o'r prif resymau um, ni wedi bod yn cynnal y daith, um, yw achos ni'n creu cymunedau um, cyngrair cymunedau Cymru, ble ni'n annog <clears throat> cymunedau drwy Gymru i ymuno ar gyngrair um, fel bod nhw wedyn yn gallu mynd ati i weithio gyda'i gilydd dros i gilydd um, mewn ffordd. A Mae cymunedau gyd wedi bod yn gwneud yma e ffordd gwahanol. Mae gyda ni rai mentre cymdeithasol sydd ymuno, mae gyda ni rai cymunedau sydd wedi ymuno. fi'n deall bod chi wedi cael rhyw fath o syniad o beth yw'r gymuned, a byddwn ni'n gobeithio byddwch chi eisiau yr oeddo lan heno, ond mae siwr i chi eisiau gwneud na, lan i chi mewn gwirionedd, achos fi, fi yn deall bod chi yn eich gwahanol grwpiau, um, core, partion, grwpiau amrywiol, ond um, mae gwirionedd y gymuned byddwn ni'n dychmygu yw efael felly byddwn ni'n falle yn gweld bod chi'n ymuno fel efo'n isaf, bod eich grwpiau chi a'r unigolion sy'n rhan o'r grwpiau yn ymuno a'r gyngraeg fel efo'n isaf. A fi yn deall hefyd bod rhai grwpiau sydd ddim yn efo'n isaf eu hunan, ond byddwn ni'n gweud wedyn, falle bydd y modd i chi um, fod yn rhan o'r gyngrair, ond yn eich cymuned, lle byddech chi falle ddim yn gallu roi ddolani fod yn rhan o'r gyngrair heno, ond byddech chi wedyn, byddwn ni'n dod ato chi eto a byddwch chi yn eich cymunedau tu hwnt i efo nesaf yn lle ymuno'r gyngrair. Ydy hwnna'n gwneud synwyr? Na. Na. <laughs> Na, na gan gael erigolion wedyn. Um, felly, pwy bydde'n fodlon yr wyddo lan fel efo nesaf heno a, a cymryd y cyfrifoldeb mae'n gwirionedd o fod yn cynrychioli efo nesaf? Nominator James. Oedd na grwpiau yn bwriadu i oedd o lan i'r gyngrau? Falle nebydd naif, na i ddod rownd i siarad o pobl a esbonio'r gyngred bach yn fwy. Um, a gobeithio wedyn byddwch chi'n mynd o'r gyngred. Mae rhai, i fod yn deg, mae um, ni wedi gweld bod yn cynnal cyfarfodydd mae nifer o gymunedau, a na beth maen wedi'i wedi gwneud yw maen wedi'i penderfynu um, ystyried y peth mynd bant i drafod gyda unigolion eraill. Felly wnaeth rownd i siarad gyda gwahanol bobl am y gyngrair a'r posibilrwydd o ymuno um, yn efo nesa a tu hwnt. Um, iawn, nawr ni symud blaen at y quiz felly, a na i trosglwyddo chi at Thomas Morse, uh, feistr.